Добрый день, меня зовут Екатерина, я из Москвы. И курс мини-мастера я решила выбрать, потому что шоколад – это мое хобби. Мне очень нравится работать с шоколадом, и хотелось бы узнать немножко больше, что же такое шоколад и как с ним можно работать в будущем. А, очень сильная сторона Академии – это возможность э, практиковать именно работу с шоколадом, и Академия оборудована по последнему слову техники для этих целей. В Москве я посещала курсы э, шоколадье, которые длились два или три дня и были для меня недостаточны. Мне показалось, что работа с шоколадом три недели позволит э, больше узнать технику работы с шоколадом. Можно сказать, что курс позволяет охватить основные базовые аспекты работы с шоколадом. И, наверное, самым сложным для меня Э, моментом э, в этой программе был э, шоколад артистичный или шоколадная скульптура, потому что она требует фантазии, требует очень детальной проработки проекта, который человек будет делать. Вот. И, соответственно, требует определенной внимательности и детальности проработки каждого-каждого момента, который будет реализован в будущем. Мне, конечно, очень понравился курс э, маркетинга. Казалось бы, такие простые вещи, которые вроде бы на поверхности, но при этом э, наш лектор настолько нам дал, наверное, базовую такую формулу успеха любого проекта, который человек вообще реализует по жизни и э, Вторым, наверное, аспектом э, очень интересным для меня был эта вот шоколадная скульптура. Ну, как уже сказала, это шоколадные скульптуры и, например, пасхальные подарки или пасхальный шоколад. Он, опять же, требует очень большой внимательности и креативности, и знания в деталях э, техники проработки шоколада и техники вообще работы с шоколадом как материалом. Хочу сказать, что данный курс для меня был не просто возможность ознакомиться с техникой работы, но это еще, наверное, и персональный рост, потому что это возможность э, говорить на итальянском языке, знакомиться с культурой итальянской, с традициями. Спасибо большое Академии что могу сказать? Э, первая э, моя скульптура, она посвящена моему хобби, второму хобби – танцам. Я очень люблю танец как таковой. И вот всем тем, кто занимается и профессионально, и любительски, посвящается. А второй э, мой экземпляр – это работа над ошибками, которые я хотела исправить вот, при работе с шоколадной скульптурой и выбрала тему тыквы, сказочной тыквы, которая превращается в карету, потому что все наши желания должны исполняться. Хотелось бы, конечно, работать и дальше с шоколадом, и в проекте создания собственного бизнеса шоколадерии в Москве.